फिर आप सबको इस फसल के बायोडे की बधाई तो बहुत सुंदर करते हुए जहाँ बरसों से रह रहे आप लोगों के बीच में वहाँ एक कथा में उनके भी कार्यक्रम हो रहा है और मुझे सौभाग्य कुछ क्षणों का मिला कि मैं रहता हूँ और दुर्भाग्य कि मुझे जाना है क्योंकि तीन बजे फ्लाइट है और डेढ़ बजने वाला है चेक इन पहले होता है आप सब जानते हैं आप मुझसे बहुत बड़े लोग हैं इसलिए हवाई जहाज मुझसे ज़्यादा जाना आप लोगों के लिए तो फिर आऊँगा मैं जरूर आप लोगों के कार्यक्रम में अभी तो बस मनुष्य से आशीर्वाद और आप लोगों से मुकाबला है